Ухудшение параметров, точнее увеличение параметров приводит к более скорому ухудшению модели по Шварцу, нежели по Акаике. Но возвращаемся к нашим профилям, с которых начинается агломерация, то есть второй шаг двуступенчатого анализа. Сейчас мы посмотрим, действительно ли а, на первом шаге до всякой агломерации двухступенчатый кластерный анализ имеет дело именно с профилями. Для этого нам надо увеличить число, потенциальное число кластеров, ну хотя бы до 21, а можно до 50, все равно он 21 выдаст. Также в output мы запросим pivot tables. И, собственно, можно запускать. Вот мы видим, что максимальное число кластеров, которые предлагает нам машина 21 действительно. Но остановиться он предлагает нам на 5. Пока что мы не будем рассматривать то, что предлагает нам машина, а мы посмотрим, действительно ли э, эти 21 кластер распределят, распределят наших респондентов именно по профилям. Еще раз запускаем. Устанавливаем количество кластеров 21. Запускаем. Заметим, что качество модели оптимальное. Интерактивная табличка, которую выдает нам кластерный анализ, говорит, что качество модели выше некуда. Что же, посмотрим. Да, мы не поставили галочку. о сохранении количества кластеров. Итак, вот она кластеризующая переменная. Чтобы убедиться в том, что действительно все наши респонденты попали в кластеры соответственно своим профилям, запустим pivot table, точнее custom table. Так, что мы видим? Мы видим, что действительно каждый кластер, он идет слева, предполагает только одно сочетание. Ну, первый кластер сочетание 2-3, второй 2-2, 2-4 и так далее. Ни в одном кластере нету более одного сочетания. То есть, действительно, мы видим, что у нас респондент